Thank you. voilà, on, on, on, le comprime, mais il revient. Il revient exactement pareil, sans s'affaisser, mais aussi sans laisser de traces. Ça, c'est le, bon indicateur, on va dire, de, la première journée. Voilà, des zones comme ça non ouvertes, c'est plutôt bien. Hein on parce qu'on a des fromages assez généreux, donc venez de suivre l'élaboration d'un vrai camembert fermier à partir du lait cru bio de vaches normandes nourries d'herbes et de foin sans ensilage, sans OGM. Pour conserver toute sa flore naturelle, le lait n'est ni refroidi en dessous de 12 degrés, ni réchauffé au-dessus de 38 degrés. Le lait cru bio de vache normande est un super aliment, vivant. Sous la pression des industriels et de la grande distribution, ce fromage d'exception est en danger de disparition. Nous avons besoin de vous pour aider de jeunes fermiers et fermières à produire ces camemberts au plus près de la recette d'origine et pour les rendre plus naturels encore. Alors rejoignez notre campagne de financement participatif aux côtés des fermes qui le produisent et de Slow Food. Et Relayez-la dans vos familles, auprès de vos amis, sur les réseaux sociaux. Sauvons le vrai camembert.